a halin yanzu fa allura ta tono garma a Najeriya domin bincike ya biyo ta kan zaɓen mataimakin shugaban ƙasa wato Kashim Shatima domin ko a halin yanzu ana tuhumar shi da laifin fitowa takarar sanata a Borno sannan kuma ya fito takarar mataimakin shugaban ƙasa wanda hakan ya saba dokar INEC kuma idan har an kama shi da laifin da ake tuhumar shi da yiwuwar a cire shi da ba sani ba mun waye gari da cewa magoya bayan Peter Obi wato Labour Party sun sankama INEC Babola Ahmad Tinubu kashi Shatima da kuma jam'iyyar APC kara a kotu. Na farko suna tumar INEC da laifin matsalar da Vivas ta bayar, sannan kuma INEC ta hana su dama su je su bincike da suke so. sannan suna tumar babura ahmad tinubu da abubuwa guda uku na farko suka ce bai ma shin teku takara ba na biyu suka ce suna zargin shi da laifin cin hanci da kuma kare dokokin INEC. sannan na uku suka ce ma majority din mutane ba ma su zaɓe shi ba ƙarya ake yi Da yin da yasa suke cewa babura Ahmad Tinubu sun ce fita takara ba shine idan ba ku manta ba ana zargin babura Ahmad Tinubu da hada-hada da miyagun kwayoyi. Wanda kuma suka shaida da cewa a lokacin an yi kes din a America a wata kotu a Chicago wanda daga baya ne aka hana babura Ahmad Tinubu shiga America. Kun gani a sama trafficking wanda in dai har wannan laifin da ake tuhumarsa da shi ya tabbata bai kamata ya takara ba sai kuma na kashin shi timon da ake zargin shi da fitowa takara kun gani senatorial candidate borno central a wanda kuma ba a yadda mutum ya fito takara sau biyu ba a najeriya kun gani candidate for voting to withdraw from the Context? sannan kuma a suna tumar apc da yin magudi a waɗannan jihohi kun gani rivers lagos har zuwa su jos gashi nan kaduna to dai a karar da ya shigar peter obi ya ba kotu sadi sama da uku na farko a tsige bola ahmad tinubu sannan a ba peter obi da mataimakin shi na biyu a sake sabon zaɓe amma kada ba bola ahmad tinubu da mataimakin shi su fito takara don ba ma su cancanta ba ko kuma a tabbata an kwace certificate din ba bola ahmad tinubu sannan kuma a sake zaɓe duba da cewa baba a ciku ya ma fi Peter Obi ƙuri'u a wannan zaben da aka yi wasu mutane sai ganin cewa Peter Obi kawai bata kansa lokaci yake domin ko da an kwace daga wajen Babola Ahmed wajen baba Atiku za ta fada to abin tambaya shi ne. shin kuna ganin cewa za a iya kwace mulki daga wajen Babola Ahmad Ahmed kuma idan an kwace ma Peter Obi zai iya samu Allah ya samu dace